Ah, lebih kurang sama lah cuma ni dia kecil sikit yang kalau Jingfen punya shell tu dia besar sikit ini dia kecil sikit okey uh, ah, ni dia ada dia ajar lah macam mana nak keluarkan uh, ini kita panggil apa lah uh, tempat letak shell tu ataupun tempat letak bulat dia lah okey nanti kita tengok ini kita letak balik okey brand yang ni daripada Xiao Yue Guang Xiao Yue Liang ataupun Little Moon nama model Python 357 revolver lah Okay, letak tepi Alright, so sekarang kita fokus kepada plaster Revolver ni So di sini memang warna hitam, ah, warna merah ah, Boleh keluarkan tak? tak boleh, dia boleh pusing-pusing saja So kalau anda tak minat dengan warna merah hitam kan, tak nak lah So ah, body memang plastik Plastik, cuma yang ini Ini metal nampak barang satu-satu lah Dia tak ada uh, shell loader yang yang tu Dia tak ada, kena masukkan satu-satu Okay Tapi short juga Masuk macam ni kan <laughs> ha, Tengok, dia boleh pusing uh, Masukkan satu-satu Okay So, tutup balik dengan tangan Ataupun, yes Dia memang boleh buat macam ni uh, Ini style kan, uh, style gila Nampak? Oops uh, Biasa kita memang nak macam ni lah Kita tengok wayang ke apa-apa memang dia boleh masuk macam ni je Tengok Nampak Sekali lagi Boleh buat benda ni sepanjang hati lah Sebab ni berat Ni di sini berat Ni saya rasa dia metal lah Dia besi Badan dia ni uh, plastik Ini pun memang plastik Ini metal That's why dia berat You senang je nak putar macam ni Oh dia sangkut sikit ha, Nampak Nampak sikit Okay cara tembak dia memang tarik di sini Tembak Nampak ni dia berpusing ya Kalau tarik 26.6 Lagi kita reload Oh, ini pun pecah. Okey. 80 oh sorry, terlanggar tripod. 84.9. So ni memang lebih kepada display lah sebab 80 lebih saja kan. Lagi kita habiskan. apa kita di load sekali lagi sekarang yang rasa macam boleh percaya sikit 80 lebih FPS alright dah kita sekali lagi kita reset kita reset lah kita reset kosong lah okay. nampak so secara kesimpulan dia uh, boleh dapat 70 ke 80 fps sahaja ok memang finishing cantik finishing memang cantik nampak cuma kuasa tembak tak berapa nak cantik lah memang uh, item ni untuk collection lah sesuai kepada collection Okay. Selalu sekali lagi kita start sikit push Berkaya Saya minat lah boleh buat ni sepanjang hari Sebab tu Alright So ini dia um, Daripada uh, apa? Revolver Brand uh, Little Moon Revolver brand Little Moon Setiap ada speed loader Boleh main juga ni <laughs> Okay Eh, saya rasa itu sajalah video untuk uh, unboxing kali ini dan siapa yang berminat untuk revolver brand yang ini bolehlah try kontak kami um, dan kepada sesiapa yang belum lagi subscribe kepada channel kami uh, saya kena guna ini pula kali ini subscribe sekarang subscribe tak subscribe kan aku tembak kan ha, tembak kan piang piang <laughs> Sorry ya, tekanan banyak sikit kerja baru-baru ni. So, nak funny sikit. Okay, subscribe dengan tekan button di bawah ni. Subscribe sekarang. Selepas subscribe, anda akan mengikuti channel kami. Sebarang perkembangan ataupun uh, ada apa-apa update, kita akan updatekan di sini. So, anda akan dapat uh, first hand lah news daripada kami. Uh, dia ada kuda kat sini. Nampak? Uh, ini pun kuda juga. Ini kuda. Kuda. Lepas tu tulisan made in China Dan ni ada Python 357 Sebelah sini pun ada Python 357 Sebelah sini pun ada juga kudanya ha, Sini ada save